assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar go'zal bir kunda sizlar bilan diydor ko'rishtirganimizdan bag'oyatda xursandmisizlar Конечно, добрый вечер, уважаемые дамы и господа, добрый вечер, дорогие гости. Встречайте короля и королеву двух влюбленных сердец. Hurmatli mehmonlar, iltimos qilib qolardik. O'rnimizdan turgan holatda davomiy olqishlar sadolari bugungi oqshomimizni qirol hamda qirolichasini kutib olamiz azizlar marhamat yana bir bor assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar sizlarni mana shunday go'zal bir kunda mana shunday go'zal koshonada ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz hurmatli mehmonlar yaxshi niyat ila go'zal koshonamizga tashrif buyurgan azizlar agar qo'linglar bo'sh bo'lsa kechamiz avvalidan bugungi oqshomimizni eng asosiy qahramonlari kelinimiz hamda kuyovimizni hurmat yuzasidan qarsakinglarni ayamaysizlar degan umiddamiz azizlar Конечно, добрый вечер, уважаемые дамы и господа, добрый вечер, дорогие гости. Сегодня долгожданный день, сегодня бракосочетание двух прекрасных влюбленных сердец, жениха и невеста, уважаемые друзья. Мы очень рады вас видеть в этом прекрасном зале. Сегодняшний вечер, надеемся, что предоставит вам море позитивных эмоций конечно же, хорошего настроения. Всем приятного вечера, друзья! bugungi kechamizni hisol oqshomimizni eng asosiy qahramonlari sizlar uchun qadrli bo'lgan inson eng asosiysi men uchun qadrli bo'lgan inson do'stimiz muhammadjon hamda kechamizni malikasi mana shu go'zal koshonamizda eng asosiy qahramoni ya'ni kim nodiraxon bo'lishadi albatta biz ularga uzoq umr baxt saodat tilab qolamiz yuz kulgu tabassum sizlarni hech qachon tark etmasin eng yomon kuninglar mana shunday do'stlar yaqinlar davrasida o'tishligini allohimdan sizlar uchun so'rab qolamiz qolaversa mana shu go'zal qo'shonamizga xonadon egalarini ismatullayevlar xonadoni hurmati yuzasidan tashrif buyurgan barcha barcha mehmonlarimizga xush kelibsizlar deymiz o'ylaymizki bugungi oqshom har biringizni xotiringizda eng yaxshi kun sifatida saqlanib qolishiga eng avvalo biz san'atkorlar qo'ldan kelgancha harakat qilamiz ayni daqiqa soniyalarda xonadon egalarini yosh ulug' nuroniy insonlarni albatta ruxsatlariyle bugungi kechamizni eng asosiy qahramonlari kelinimiz hamda kuyovimizdan iltimos qilib qolamiz o'zinglar uchun ajratilgan taxtiravoniylarga bemalol o'tirib olishinglarni marhamat aytizlar demak ko'tarinki ruhda bugungi kechamizni ochiq deb e'lon qilamiz ayni daqiqa soniyalarda mikrofon qarshisida kamina musulmon yunusov hamda nodira alimjonova go'zal koshona davra markazida turib sizlarni xizmatingizda qolaversa o'zlarini jozibador raqslari ila go'zal koshonamizga tashrif buyurgan nodira milliy raqs ansambl ijodkorlari davra markazidan turib barcha barchangizni xizmatingizda bo'lishadi ayni daqiqa soniyalarda barchanglarga alo kayfiyat tilagan holatda yoqimli ishtaha tilagan holatda kechamizni mezbon san'atkorlarni go'zal qo'shona davra markaziga chorlaydigan vaqt fursat yetib keldi qarsagiylar sadolari ostida sezam ansambl ijodkorlarini go'zal qo'shonamiz davra markaziga chorlab qolamiz yana bir bor aytlar go'zal bir kun to'ylar muborak bo'lsin Bravoyslar, Xarsagiylar, Nodira milliy raqs ansambli ijodkorlariga o'z minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Qolaversa, bugungi kechamizni mezbon san'atkorlari Sezam ansambli ijodkorlari o'zani jozibador kuy qo'shiqlarini barcha-barchasini sizlarning e'tiboringizga havola etishdi. Hurmatli mehmonlar, sizlarga fayzli oqshom va yaxshi kayfiyat tilagan holatda bugungi kechamizni go'zal qo'shona davra markazda ko'taringki ruh bilan sizlar bilan birgalikda davom ettiramiz azizlar. Конечно, дорогие друзья, сегодня день незабываемый, поэтому всех вас просим развлекаться, расслабляться и, конечно же, чтобы этот вечер запомнилось на вашу светлую жизнь, превратить в самую-самую совершительную, красивую сказку. Проведите этот вечер так, чтобы вам все-все-все именно сегодня завидовали, друзья, и всех приглашаем на этот танцпол. nikoh atalmish ilohiy bir ahd bor ekan eru ayol oilaga birlashib muhabbat bitimini birgalikda to'shadi albatta bugungi kechamizni biz oqshomimizni eng asosiy qahramonlari kuyovimiz muhammadjon kelinimiz nodiraxonlar hurmatli mehmonlarimizni guvohligida bugun ayni daqiqa soniyalarda muhabbat bitimini birgalikda to'shmoqda muhabbatinglar abadiy bo'lsin deya yaxshi niyatda go'zal koshonamizga tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar o'ylaymanki qo'linglar bo'sh qarsaginglarni balandroq tarzda yo'llab qolasizlar go'zal qo'shona davra markaziga raqsinkor onlarga barcha barchalarni taklif etib qolamiz kechamizni mezbon san'atkorlari bugun faqat va faqat sizlar uchun kuyladi yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin azizlar hurmatli mehmonlar barchalarga yana bir bor o'z minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz ayni daqiqa soniyalarda bugungi kechamizni misol oqshomimizni ham o'z yakuniy daqiqalari yaqinlashib keldi eng avvalo go'zal qoshonamizning ishchi xodimlari ma'muriyatiga o'z minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz qolaversa yaxshi niyat ila go'zal qoshonamizga tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar barchalarga kattakon rahmat kechamiz boshida bot bot ta'kidlaganimizdek bugungi oqshom har biringizni xotirangizda eng yaxshi kun sifatida saqlanib qoldi biz san'atkorlarni beminnat xizmatidan o'ylaymizki xonadon egalari qolaversa hurmatli mehmonlar barchanglar rozi bo'ldinglar ana endi esa hurmatli mehmonlar kechamiz qahramonlar aybsiz aybdorlari kelinimiz hamda kuyovimizni albatta yor yorlar sadolari ostida o'z uylari tomon kuzatamiz mana shunday go'zal bir kunda yana bir bor sizlar bilan diydor ko'rish nasibi ro'za aylasin e'tiboringlar uchun کتکان رحمت ایزدار